Eh. Eh berhenti. Mobil perlu berhenti deh. Eh, nyangkut. Wes gile. yun ayun, ayun. Dan ayun. Nah, dia tuh tadi. Oh, di sebelah kanan. Iya, <clears throat> iya Ya. Maksi, maksi, maksi. Cabut, cabut ke weh, bawa ke sana, Bantai udah Ayo, 12k maju Cewek Rak dua Tunggu, tunggu, buat oh, cewek <clears throat> Kabur leh, kabur leh Kabur leh, atuh leh Eh, ini di bawah, di bawah Depan bok, depan bok Bok depannya ya. Eh. Bok depan, satu orang Sini hmm. Eh, di belakang Oh yang kenok Tindet, tindet Dia yang kenok Pindad, pindad. Dia yang kenok. Yang di box ada kan? Belakang mau masuk. Lah, gue kira nomor 4 sih. Wah. Eh, iya iya. lupa ya. Belakang bok mana sih? Kan? Dipang deh, dipang. Ya, masih kenok, masih kenok. Sini, sini, sini. Di mana? Itu tuh. Itu tuh depan. Eh bukan, ini buat ini bawa gue nih. Sini ada anjing. Nah. nanti senjata yang benar. Ini di benar. Hah? Kamu nggak lihat? Nggak lihat gue. Masuk kumpet bego, yang pistol. Goblok. <clears throat> ini, ini nih. Iya. Kuriti. Heeh. Cilup. Udah mati goblok. Lah. Goblok. Banyak tuh. Oh itu dia oh, tuh. Di luar. Luar Itu dulu tadi yang kenokin kan? Yang kenok lo bunuh, Det. Oh iya, <coughs> ini dirodok nih di rumah ujung eh kanan kanan kanan nope ini di rumah nih rumah nih warna merah anjing dari atas ya dari seberang. Nah, di atas ya? Yes, yes, yes, yes. Oh, bom Yang tadi, tempat tadi, yang di ngepron. Oh, oh di situ. Situ atuh cakep yang kita ya Sabar, takut kalau nyebrang bahaya Oke okay. Nah kan pancingan Oh enggak Eh bu Enggak, tembak mau Eh, ke kiri deh, keluar deh. Yeah nggak jadi nggak jadi Ampus lo yuk mau no eh dua orang nih oke okay, good lanjut eh, ini pan ini pan ini pan udah belum pan yang gue udah belum ya satu lagi satu lagi depan gue mana yang dikit ya. Ji. Ji, Ji, Itu Orang loh. Halo boy. Habis. Aduh, sendiri doang boy. Dari mana boy? Begitu orang. Dari mana boy? Temen informasi. Orang Indo lah ya. Gila, buat ngintet. Sampai dia salah senjata tadi gue mau ke toilet dulu belum sini ada orang lalu tuh itu tuh gue nyangkut di mana? Di situ ada, ada mobil. Rumah depan. Oh ini nih. Bukan. Yut, yut buruan yut. Mana? Tuh di atas, tuh di atas. Di atas genteng. Ya kalian mau nembak. No. Nah. Masuk. Ini eh, masih ada. Coba ya gue dari belakang ya. Oh di belakang gue. Oh. Gue ini. Ngepron ngepron. Benok ya? Anjing. Eh ini dong, bukan <laughs> di Medet, di Medet. Masih kenok ya? Siapa sih? Evan ya? <laughs> Iya. Goblok. Lu injek dong Udah rata kan? Belum. <laughs> Oh, iya, eh, smoke Oh iya. Ada di situ deh di batu-batu deh. Dari di Coba kobom. Hazır. Oh, Aku bom lagi. Eh maju. Eh ini, ini depan gue. Oke. lampu saja gue mati boy. Ada apa dia? Kumpulin peluru hijau banyak soalnya nembaknya suka miss. Iya, nope. Ye, <clears throat> mana tahu gua. banyak, tapi habis. Gelap tadi ya kan? Kayak kalau gelap, kalau malam-malam tuh jangan keluyuran iya iya iya iya aprem aprem nah. Oke, ada, ada, ada. ada. Rumah Padang kayaknya sih. Iya, rumah Padang. Tuh dia tuh. Padang manis nih Bom aja, Bom. Iya. Ini di atas kita nih, Dat. Gue isi darah dulu. Ada, ada. Turun, turun, turun. Insan nih. Uhuh. Udah, udah, udah, udah. <laughs> Nyangkut gue tadi. Gang senggol ya kan? Iya. yeah. kan? Nah itu dia akan ke knock tuh. <laughs> Sialan. Pas gue hancur lagi. Bet. <clears throat> di atas atas itu dia tuh mobilnya tuh ini ini oh no, no, no. langsung langsung langsung di gua di gua oke okay, sip sip sip satu lagi oh Celah gue gue yang dapat dua-dua itu nggak tahu di mana alhamdulillah dapat armor Wih, deh, deh, deh. dari rumah yang tadi tuh kayak tuh oh bukan gitu gitu iya bener rumah tuh da, pokoknya dari sisi daerah situ itu tembak-tembakan goblok apaan oh. eh, iya gue butuh armor dong hati-hati Kan, Yang nembak dari tadi tuh dulu itu. Eh, oh, iya, Uhu. Udah udah udah. Oke. Anjing anjing anjing gue di Dari mana dari dulu. Di belakang. Oh, dari sebelah kanan, dari rumah, Dat. Tuh. Oh, ini. Pohon ya? Pohon sih kayak di pohon. Ini gue di rumah lagi ngeliat. Yes, yes, yes. pohon belakang ujung. Enggak, kenok kenok kenok. Oh, nih temennya di sini masih ada masih ada mini. Matiin, Pan, matiin, Pan. Oh, ini yang mini bukan yang mini kan itu? Bukan, Pan. Ini mini deket nih. Masih deh. Enggak, oke, ada lepar rumput sih. apa? Nah. Yang kenok, yang kenok itu yang kenok. Gue an. Itu dia, Dodo. Ini bukan. Kayaknya sih. Ya, Tapi deket banget tau. Boosting dulu cuy, boosting dulu cuy. Yang belakang ngepush, cek bagi sini. di di gue gue. Yang dari bawah ya? Aduh, aduh mati gua. Mana itu suppressor tuh? Itu lagi jalan tuh. Lo main ini, Pan. Eh, bom bom bom bom bom bom. Semok semok. Iya. Mundur belakang, Pan. Oke. Gue healing, gue healing, gue healing. pohon di pohon bisa menang gak sih nggak ngeliat gua ketemu ngapain dibuang non dia nih oh, ini nih urusin dulu itu urusin urusin ya, mati mati mati instan mati mati Tandit, tandit. Bentar, dat, bentar, dat. Juga ada bom siapa samperin ya? Pasti bom. Aduh, goblok. <laughs> gue gak tau kalau Bang Messi tuh lo kan. pindah kan Ada gue pindah kan Masuk rumah lagi ke rumah Sabar sabar Oke Ih, masih ada. Di mana tuh? Beda itu beda. Di mana, Pan? Kira-kira, Pan? Kayaknya sih tempat tadi deh. Beda itu. Shopping offline. Pan cabut dulu, Pan. Pan, cabut dulu. Iya. Yeah. Kumpul dulu, Pan. Satu dulu, Pan. Ah, jauh ya kan? Kalah kan, Dik? Terus mau sampai kan? Oh, dia dah. Nenek. Bantai ya? Oh, ini ngepro nih. Oke. Okay. Ya, siapanya tunggu aja jika nggak Jona ya udah lu jangan di rumah aja bang siapa sini nih eh ikut gue eh tunggu dong gitu ah macam lu <laughs> tahu di mana dulu tadi di belakang udah aman semua kan di masih ini ada ada ini WC nih curiga gue supportnya nggak pernah di sini nih jaga kanan kiri no. Oh, ini nih. Gimana itu? pon, Satu lah. Ada itu. Bom, ngebom deh, ngebom. Satu orang di situ di kanan. Satu lagi gua tahu. Mampus tuh. Yeay. damai damai. Oke. Udah damai deh. Mau ya? Ke panci. Satu lagi. Satu lagi kayak di bawah deh. Ngomong hal dah kita damai aja. Udah asup nih. Ya bukan. Ya, Lu tau damai dari mana dia? Oke, okay, itu mau. Ya. Gimana, Dep? Batu, batu, batu. Desain gue. Lumayan atuh katanya. Ini batu, batu, batu. Desain gue. Lumayan atuh katanya. Deh, Pan. Ya, ilah. Kalau gue depan-depanan gue. Oh, Pan. Pan, Pan suppressor lagi. Slow suppressor gue. Wetin. Gila lu pada kill 11 lo, Nih. Gue kira gue 9 paling banyak. Lupa ya. Ingetin tuh. <laughs>